Bonjour, chers familia! Je m'appelle Ingrid González. Soy colombiana llevo 25 ans. J'ai fini mon métier de comptable en 2017 la Universidad Javeriana de Bogotá. En 2019, j'ai eu mon diplôme de Master A de d'entreprise en Madrid. Actuellement, j'habite à Bogota avec mon père Ricardo, ma mère Blanca et mon chien Tommy. Nous sommes une famille très heureuse et unie. J'adore lire, j'aime voyager, j'ai fait du sport et en général, j'aime l'aventure. Quand j'ai le temps, je fais de la peinture, je prends plaisir à conduire et à passer du temps avec mes amis et ma famille. Je voudrais être fille ou père parce que j'aime passer le temps avec les enfants, jouer avec eux et profiter du temps avec les petits. Garder les enfants pour moi est quelque chose de fantastique parce qu'on entre dans leur monde et on apprend de nouvelles choses. À chaque jour, on explore, on découvre leur univers et cela donne beaucoup de joie. J'aimerais aussi améliorer mon français. Je voudrais vivre la culture française en découvrant beaucoup tout. Merci beaucoup pour le temps que vous avez pris à regarder ma vidéo. J'espère que vous l'aimez et à bientôt! She has an angel with the people, with the kids. It's a great person. She's charming. Hello, Ingrid.